السلام عليكم ورحمة الله آه، أريد اليوم أن أخبركم عن Microsoft Team وأسهل الطرق وأهم المميزات التي يحتويها البرنامج آه، أولا طريقة الإنشاء آه، عندما تفتحون برنامج Microsoft Team تظهر لكم بهذه الشاشة يمكنكم تذهبوا إلى Join أو Create Team هنا عندما تأتون هناك عدة طرق للانضمام آه، هناك بعض المجموعات مفتوحة تستطيع الانضمام لها آه، أو مجموعات زودتكم بكود معين تستطيع الانضمام لها وهذا الذي يهمنا الذي هو نستطيع استخدامه عندما نتصل أو نتواصل مع الطلاب create team طيب. عندما نذهب هناك نعطينا أربع خيارات هل هذا صف هل هذا professional learning هذا staff هذا other نحن لديهم من class للطلاب هذا يمكن يعمل مع الآخرين لكن مع الصف class طيب. هنا نكتب اسم الصف فمثلا يمكن أن نسميه grade آه، 9 A B C مثلا Arabic B يمكن أن تضعوا هنا بعض المعلومات يمكن أضع مثلا اسمي لبعض الطلاب لما يحتاجون الأمر طيب الآن نكمل next طيب عندما ناتي هذه النافذة عندنا يكون خيارين الخيار الأول هو أن نضيف كل طالب على حدة على المجموعة من خلال هنا نضع نبحث عن اسم الطالب وثم بعد ذلك نبدأ بالإضافة أو ننسخ الإيميلات من ال ManageBac أو من سامز وضع هنا وأجد هذه الطريقة صعبة هناك طريقة أسهل آه، وهي أن نذهب إلى ثلاث نقاط هنا ثم الآن عندنا هنا get link to channel هذا ال link أسهل copy. نذهب لل ManageBac أو للإيميل ونعمل مثلا paste فمثلا إذا ذهبت لل ManageBac الرسائل وارسل جميع الطلاب أوضعه ك task. يمكن أن أرسل الطلاب على المانيج باك مثلا أذهب للصف العاشر وهنا على الرسائل أرسل الطلاب بوست نيو مسج وأنسخه هنا أو يمكن أن أذهب إلى تاسك وأعمل تاسك انضمام لل join to the, the class تمام طيب الآن عندي أنا آه، عندما يدخل الطالب إلى الرابط يكبس على جوين طبعا أولا يجب أن يكون عليه عنده البرنامج لأن بعض كثير من الطلاب ليس عندهم برنامج أصلا فيحتاجون بعض الوقت لإرساله لذلك أنصح أن يرسل أن يرسل هذا الرابط بشكل مبكر لكي يأخذ الطالب وقت حتى ينزل البرنامج وينصحه أن ينزل البرنامج بشكل مبكر أو وقت مبكر هذا واحد اثنين عندما يضغط الطالب على الرابط فإنه يظهر له شاشة يكبس عليها جوين انضمام فيرسل طلب إلى المعلم هذا الطلب يحتاج تقريبا هناك تأخير في الحاسوب يعني يمكن أن يحتاج إلى خمس دقائق ليصل لك كمعلم بعد ذلك أنت تفعل أكسبت لهذا الرابط فتظهر هنا بالإشعارات أو يصل الإيميل مثل ما وصلني هنا لهذا الطالب مثلا هذا الطالب فأفعل قبول أضغط على قبول فتح في Microsoft Team ويظهر هنا الطالب وطلبه ثم أضغط أكسبت موافق طيب. آه هناك بعض المميزات تعتقد أن آه يمكن الضع... تضيفهم أيضا يدوي عن طريق ممبرز طيب. آه بعض المميزات أعتقد أنه من الجميل معرفتها أولا التواصل مع الطلاب أو مع الأهل يمكن يكون هناك إيميل خاص للصف وتجمع جميع المحاورات في مكان واحد من خلال جيت إيميل أدرس فتفعلون هذا وهذا يكون الإيميل خاص للصف يرسل للأهل يرسل لأي شخص لكن جميع المحادثات سوف تظهر هنا في مكان واحد فيجب الانتباه لهذا الأمر أنا أنصح يمكن أن يرسل للطلاب أكثر آه، يعني هذا امر يرجع للمعلم كان يريد ان يجعل الامر لكن بشكل عام او او لا طيب يعني بعض الطلاب ممكن لا يكون عندهم مثلا البرنامج ويستطيعون تنزيله بسبب مثلا خلف الكمبيوتر فهذا يمكن ان يحل مشكله ان يرسل ايميل وهو يرسل رسائله هنا ويشارك في المحادثه طيب. آه، طبعا لن يرى باقي المحادثات الا اذا كبستم reply وهذا المعلم طيب. هذا بالنسبة لهذه الميزة شيء آخر files هنا يظهر لنا جميع الملفات التي حملها المعلم للطلاب طيب آه ويمكن أن نرسل أيضا آه رابط للفريق من هنا في شيء جميل class notebook notebook هذا يساعد المعلم كدفتر للطالب يضع لك بعض الملاحظات يضع لك بعض التدريبات هنا يعطيك خيارات ويمكن أن تعدل كصفحة Word طيب وأيضا اسايمنتس اسايمنتس الاختبارات يمكن يفعلها المعلم هنا كرييت يبدأ بإضافة quiz أو اسايمنت داخل وهذا يساعده كثيرا آه طبعا هناك ميزات كثيرة في البرنامج احاول ان اقف فقط على ابرز المميزات والمميزات التي تخص البرنامج آه، عند الكتابة في الأصل هناك أدوات للمساعدة هذا فيديو إذا أراد المعلم أن يسجل فيديو الطلاب طبعا لا أنصح بالفيديو يمكن صوت أفضل فهنا عندما نكبس الشاشة آه، نضع أوف يمكن أضع سكجول آه، meeting يعني توقيت للاجتماع يمكن يكون مباشر ف meet now خلص هكذا صوت واريح للمدرس يدخل بصوت مباشر يدخل بفيديو تمام وعندما يضغط على هذا يصبح هناك محادثة حيوية مع الطالب يعني بنفس الوقت يتحدث يمكن يجيب على الأسئلة وهذا يستخدم كثيرا في دورات الأونلاين فقط تكون ال conversation تبدأ المحادثة مع الطالب فتكون الأمور أسهل ويمكن أن تعمل share لبعض الملفات وأنت تتحدث نفس الوقت آه، أيضا إذا أحببت أن تشغل الكاميرا فأنصح الجميع بأن يفعلوا هذا الخيار وهو أن يصبح حول المعلم آه، ما يشبه الضباب هكذا يعني مثلا الآن فعلته تستطيعون رؤية ما كل شيء حولي الآن إذا أردت أن يجعل كل حولي رأيتم ضبابي شبه لا يستطيع أحد أن يراه طبعا إذا دخل الإنسان الغرفة يظهر لكن يحتاج وقت أو يستطيع المعلم إدراك الأمر بشكل أسرع إذا حب فيديو وأنا لا أفضل أو لا أنصح المعلمين أن يكون هناك فيديو رأيت الوضوح هناك فرق وضوح بينهم آه، يمكن نشغلوا هذا الخيار وهو خيار الترجمة التلقائي لما يقوله المعلم طيب. رأيتم هنا يترجم تلقائي كل شيء لكن ليس بالشرط أن يكون آه، صحيح طيب هذا إذا أراد المعلم تسجيل آه، تسجيل المحادثة هناك برامج ثانية يمكن يربط بها مثل SurveyMonkey وغيره من البرامج مثل ويكيبيديا الطقس وغيره إذا أراد يفعل بعض التدريبات آه، هذه أهم النقاط التي أعتقد أن يجب أن نعرفها ونصيحة أخوية مني لكم أن تستكشفوا البرنامج قدر المستطاع هناك عدة خيارات كثيرة خيار كثيرة في داخل البرنامج آه، المحادثة الحية لايكات آه، هناك تستطيع ترجمة المحادثة فوريا آه، تحديد الرسالة أنها لم تقرأ وتستطيع أن تقرأ فيما بعد آه، آه، القراءة الذاتية هناك العديد من الخيارات الحقيقة في هذا البرنامج وهو برنامج رائع للتواصل مع الطلاب فيسعدني تقديم هذا الشيء واذا كان هناك بعض الاسئله حول البرنامج يسعدني ان احاول آه، جهدي بان اساعدكم به شكرا لكم على حسن استماعكم